Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pemuda-pemudi daman, kaulah muda, mm bersama kami Bang Jaga dan juga vokalis kita yang sudah melejit kemana-mana, iya, iya, Bang Nopal, dan juga di bersama Bang Bapak RT Sempu iya, dan juga ada Muaji yang punya kawasan. Oh. Yo, kamar kita malam mingguan daripada bengong daripada enggak ngapel ya kita bersolawat iya oke okay. oke okay. Maulaya salli wa sallim daiman abada abada ala

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala habibika khairil khalqi kullihim ala habibika khairil khalqi bang, dompang bang, dar Oke, okay, terima kasih guys bersama Bang Nopal dan juga kawan-kawan ada Muaji ada juga Abah PRT Sempuh yang punya kawasan ya terima kasih selamat malam mingguan ya yang punya cewek iya. yang nggak punya cewek tunggu kawasan aja bersama Abah prt Sempuh terima kasih Bila itu wanita ya wis aja ngayang-ngayang.